我在家呢。 ከአስራ ሰባት ሀገራት የተሰበሰቡ ዳኞች ነው ቡናችን የቀመሱት እንደተነገረን ስቀምሱ ከአርባዎቹ ውስጥ የኔ ቡና አንደኛ ወጣ። መጀመሪያ ቡናም አካባቢውም በአያያዝ ላይም በአዘጋጀት ላይም በቃ ለየት አድርገን ነው እኛ ያዘጋጀነውና ጌታ ረድቶን ከመጀመሪያ ከ1450ዎቹ ውስጥ የኔ ነው አንደኛ የወጣው። የኔ ቡና ያው በኢትዮጵያ ካሉት ቡናዎች ተወዳድሮ ተቀምሶ በብዙ ጥናት አንደኛ የወጣ ቡና ነው። ያንን አንደኛ የወጣ በቅርቡ አሁን በለንደን ሀገር አንድ ሲኒ 64 ዶላር ሁሉ ተሽጧል። ያ 64 ዶላር ተሽጧል ብቻ ብሎ ሰው ወሬ ከምሰማ እችን ቡና ብቀምስ እንደ መድኃኒትነት ይጠቅማል የሚለውን መልእክት ያስተላልፋለሁ። Ethiopia is the birthplace of coffee and it's that unique combination of soil, of genetics, of altitude that is producing these wonderful coffee flavours and the competition process has shown how the most discerning buyers around the world are willing to pay for that. የኔ ቡና ያው በውድድር ስለተሸጠ ትንሽ ቡና ነው የተሸጠው፣ 540 ኪሎ ነው የተሸጠው። ዘንድሮ ደግሞ ብዙ ኪሎ ግራም ወደ ውጭ ልክ ለሀገራችን ዶላር እንዲገባ እኔም ቤተሰቤን ለማሻሻል ከዚህ የበለጠ አካባቢዎችም ተጠቃሚ እንዲሆኑ በጎኔ ላይ ያሉ አጋር አርሶ አደሮችንም ተጠቃሚ ለማድረግ በርትተን እየሰራን ነው።